Ողջույն արգելի հետևորդներ։ Հետական արշավային գիրագիծած տեսանյութը մեր ալիքում։ Արպատրիոտ ակումբի կողմից պլանավորած արշավային ուղին հետական շարքային օրը վերածեց իսկական հեքիաթի, որտեղ միայուսվեցին պատմական հարստությունն ու բնության կախարդանքը։ 45 հոգուց բաղկացած արշավային խումբը իր առաջին կանգառը ունեցավ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղի մոտ, որտեղ հանգստին եւ Արմպատրիոտ ակումբի կողմից կազմակերպված ճաշկերույթին նախորդեց 1 կիլոմետրանոց վերելքը դեպի Միշնադարյան դժարույքի վանք։ ընդհանրապես ոչ մի հատվածին որևէ ավելորդ գրառում անել չի կարելի։ Այս քարքետոնական վանական համալիրը գտնվում է Մեղրաձոր գյուղի հարավային հատվածում։ Ծովի մակերևույթից 2000 մետր բարձրությամբ անտառապատ բարձունքի վրա։ Վանքը կառուցվել է 1196-ից 1199 թվականներին։ Զաքարյան Տոմի սպարապետ Իվանեի կողմից։ Նրա հետևորդները թաղվել են այս եկեղեցու գավիթում։ Չնայած ժամանակին վանքը շրջապատված է եղել այլ կառույցներով, սակայն այդ ամենից մնացել են միայն որոշակի մասեր։ Պեղումներ են կատարվում եկեղեցու հիմքը հողի խորքից գտնելու համար։ Ցավոք պետք է նշել, որ կառույցի ներքին եւ արտաքին մասերը վերջի տարիներին գրաֆիտի պատճառով վնասվել են։ կազմված պատմական հերթական հրաշքով շարժվեցինք դեպի Մարմարի գետի ափ, որտեղ հասկացրեցինք լիարժեք հանգիստ, համտեսելով նաև անպատրիոտ ակումբի կողմից մատուցած մի շարք ուտեսներ, այդ թվում մեր համեղ հայկական խորովածը։ Մեր հաջորդ կանգառը Մարմարիկի ջրամբարի մոտ է, որը մեր հանրապետության կարևոր ջրային պաշարներից է։ Հիմնականում ունի ոռոգման նշանակություն։ Ջրամբարը կառուցվել է 1974-ից 2011 թվականներին, շահագործվել 2012 թվականից։ Ջրամբարն ունի 55 մետր բարձրությամբ ամբար տակ, 24 միլիոն խորանարդ մետր ընդհանուր ծավալով, որից օգտակար ծավալը կազմում է 23 միլիոն խորանարդ մետր։ ճանապարհի վեությամբ շարունակում են ճանապարհը հանդիպելու բնության թաքնված գոհարին։ Անկավանի անտարապատ տեսարանը իշ առաջուն հոսքով ամբողջացնող ջրվեժին։ Լինել այստեղ նշանակում է զգալ բնության բնավորությունը ամենայն անկեղծությամբ։ Դարավերջում այցելելով հանքավանի տակ ջրեր, ավարտեցինք այս օրը անմոռանալի էմոցիաներով։ Արպատրիոտ ակումբը հավատարիմ իր սկզբունքներին, արշավի մասնակիցներին ցույց տվեց մեր հանրամյակների հայազգի իրական դեմքը, շարունակելով հայապաշտպանության իր նվիրական գործը։